Rengaspaineet, check. Reittisuunnitelma, check. Auton pakkaus, check. Auton sound check on tehty. Ei ku keikalle. Mitäs pissapoika? No käy ihmeessä, on tässä aika. Tee kuten bändi, ennakoiden matkaan. Välitä, muista, ennakoi. Liikenneturva.